sog'lomlashtiruvchi tozalovchi hattoki ichki organlarni yoshartiruvchi uzoq umr ko'rishda eng muhim mahsulotimiz sasuriya haqida to'liq ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz sasuriya ko'p yillik o'simlik bo'lib tog' cho'qqilari va qoyalarda o'sadi sovuq iqlim sharoitida qor tagida gullaydi sasuriya qadimdan tibet tabobatida oshqozon ichak kasalliklari yurak qon tomir kasalliklari jigar buyrak nafas olish organlari va tayanch harakat organlari kasalliklarini davolashda samarali qo'llanilib kelinmoqda zamonaviy ilm fan olimlari tomonidan sasuriyaning haqiqatdan ham antibakterial xususiyatlarga ega ekanligi va hattoki suyak to'qimalarini regeneratsiya qilish qilishi tekshirilib isbotlandi sasuriya sil kasalligi jumladan suyak sili pnevmoniya bronxit gastrit oshqozon yarasi diareya artrit artroz ревматизм, гиджаларда, бачадон миомасы, дерматологик касарликлар, эркекларда простата аденомасы, айолларда тхумдон, бачадон шишлары, касарликларда самаралы натиджа беряпты. 45 күн истимал кылингенда оқат хазым кылыш органлары самаралы тазаланады. Висцерал яғлар 20-30 foizgacha kamayadi. Xolesterin, lipidlar va qonda qand miqdori, arterial qon bosimi kamayadi. Terini elastikligi 30 foizgacha oshadi. Butun organizmni, hattoki ichki organlarini ham 5-10 yoshga yoshartiradi.